පවතින ඉන්දන අර්බුදයට මේ රසදිය භාවිතයෙන් කරපු විදුලි උත්පාදනය කරන යන්ත්‍රය සහ රසදියවල භාවිතය තිරසාර විසඳු මද්ද කියනෙක් ගැන කතා කරන්න තම අදම වීඩියෝ එක ලෑස්තිලයින්නේ මේ උග්‍ර විෂ ද්‍රව මකරි භාවිතයට ගැනීම ඉතාම හානිදායකයි සාමාන්‍යෙන් මකරි පාවිච්චි කරනවට විද්‍යාගාරක වුණත් අපි ඒකට අවශ්‍ය සේෆ්ටි මෙෂස් ආරක්ෂණ උපායමාර්ග සියල්ල ගන්න ඕනේ මොකද ඒක තියෙන උග්‍ර විෂදායක තත්ත්වය නිසා එවැනි දෙයක් අපිට සමාජයේ නිකරුණේ භාවිතා කිරීම හැකියාවක් කොහෙත්ම නැහැ. රසදිය ගැන අපේ සමාජෙ කොයි තරම් දුරට දැනුවත්ද කියන එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට මේ පහුගිය ටිකේ සමාජ මාධ්‍ය ඇසුරු කරනකොට පොඩක් තේරෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අද මම අරමුණු කරේ මේ රසදිය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මේ සමාජයට සරල අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. Thank you මේ රසදිය රසායනිකව ගත්තහම අපි දන්නවා ආවර්තිතා වගුව ආවර්තිතා වගුවේ 80 වෙනි ස්ථානයේ තමයි මේ රසදිය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය 80යි. එහෙම පරමාණු ක්‍රමාංක කිව්වම බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මේකේ කියන්න ඕනේ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි රසදිය තමයි අපිට හම්බෙන එකම ලෝහය ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින මේ පවතින කාමර උෂ්ණත්වය ඇතුළේ. ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ලෝහයක්. ඉතින් මීට අමතරව මේ ලෝකේ පර්යේෂණ පවත්වලා තියෙනවා රසදිය වලින් විදුලිය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක් තම මේ ගැන පර්යේෂණ පවත්තලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රසදිය වල තියෙන අනිත් කාරණය තමයි මේක කාමරුෂ්ණත්වයේ ද්‍රවයක් විදිහට තිබ්බට මේක වාෂ්ප වෙන්න බලනවා. තොර අපිට මේ වාශ්පයේ පාටක් නෑ අපි කෙන කලලස් ඒවගේම සුවඳක් දැනන්න ඒකැන් අපි කෙන ඔඩලස් කියලා ති මේක අපිට නාසය හරහා ශරීරගත වුණාද කියන්නවත් අපිට දැනගන්න කිසිම කාරණාවක් නෑ අවස්ථාවේදී. හැබැයි අපිට පහුකාලීනව මේක විශාල බලපෑමක් මිනිසුන් ඉදිරියට අපිටත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රසදිය පරිසරයට එකතු වුණාට පස්සේ ඒක පරිසරයේ පවතින ශාකවලට සතුන්ට ජලජ ජීවීන්ට විවිධාකාරයේ ගොඩාක් නෙගටිව් විදියට ඒ කියන්නේ ඍණාත්මකව විවිධ බලපෑම් ඇති කරනවා. ඉතින් මේ ගැන අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා. මේ රසදියවල ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි එලිමන්ටල් මර්කරි කියන එක. ඊළඟට මේක ඉනෝගනික් මර්කරි කියලා තව ආකාරයකට තියෙනවා. තව වර්ගයක් තමයි ඕගනික් මර්කරි කියන එක. එතකොට මොකක්ද මේ එලිමන්ටල් මර්කරි කියන්නේ? ඔයාලට මෙතන බලාගන්න පුළුවන් මේ එලිමන්ටල් මර්කරි තමයි අපිට ගොඩාක් කාලවට දකින්න තියෙන්නේ මේක සිල්ව කලයකින් තියෙන්නේ. ඒතකොට කොහෙන්ද මේ රසදිය අපිට දැන් රසදිය අපිට හම්බෙන්නේ කොහෙන්ද? ඇත්තට මේක පොළවේ තියෙන කනිජ පාෂාණ ඇසුරෙන් තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සිනබා කියලා. මේ සිනබාර් වලින් තමයි අපි රසදිය එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නේ, වෙන් කරගන්නේ. එතකොට මේ රසදිය ලෝකේ පවතින ආකාර තුනක් ගැන මම කිව්වා. මේක ගොඩාක් විෂදායකයි මේ ඉනෝගැනික් සහ ඕගැනික් එහෙම නැත්නම් මීතයිල් මර්කරි කියන එක එහෙම ගොඩාක් විෂදායකයි මිනිසුන්ට සහ පරිසරයේ තියෙන අනිත් සතුන්ට. ඊට පස්සේ මේ රසදිය අපේ ජීවිතයත් එක්ක ගොඩාක් ළඟින් ඉන්න කෙනෙක්. ඒක අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව එයා අපිත් එක්ක ගොඩක් ළඟින් ඉනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න. මෙතන තර්මෝමීටර් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ රසදිය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ රසදිය ස්විච්, මර්කරි ස්විච් අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩාක්ම සමීප කෙනා තමයි මේ CFL bulb කියන එක. ඒක තමයි අපි කියන්නේ CFL bulb නිකරුණේ විසි කරන්න එපා ඒවා පාවිච්චියෙන් පස්සේ කියලා. ඒවා අපි අයින් කරන නිසි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ මර්කරි අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ එලිමෙන්ටල් වර්කර් කියන එක මේ එලිමෙන්ටල් මර්කරි ගත්තාම එයා වාෂ්ප වෙන බව පෙන්වන්න තමයි මම මේ graph එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ graph එක බලපුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඒක උෂ්ණත්වයත් එක්ක කොච්චර මේකේ වාෂ්පීකරණය වෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක මේක කොච්චර වාෂ්ප වෙනවද කියන එක. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේක මොන විදියට වාෂ්ප වුණත් කාම උෂ්ණත්වයේද හෝ ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයේදී උෂ්ණත්වය වැඩිවෙන්න වැඩිවෙන්න මේක වාශ්පි කරණය වැඩි වෙනවා ඉතින් මේ ටොක්සික් ගෑස් එකක් එහනත මේකින් හැදෙන ටොක්සික් වේප එක අපිට මොන තරන්දුරට ඉන්හෙල්ලෙනවාද එකෙන් අපිට වෙන එෆෙක්ට එක මොනවාද කියන එක තම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතැදි සල කළ බලන්න ඕන පස් මේ ඉනෝගනික් මර්කරි කියන එක බලන් මේ සිනබාත් එක්ක මම පෙන්වලා තියෙනවා මෙතන ඉනෝගැනික් මර්කරි කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා අපිට දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව, ඒ කියන්නේ අපේ බල මිනිසාගේ බලපෑමක් ඇතුව හෝ මිනිසාගේ බලපෑමක් නැතුව අපි කියන රොක් විදරින් කියලා. මේවා සෝල්ට්ස් විදියට, ඉනෝගැනික් සෝල්ට්ස් විදියට ජල මූලාශ්‍ර වලට සහ පසට එකතු වීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුසාරයෙන් මාලුන් හරහා විවිධ ශාක හරහා ජලය හැදෙන ශාක හරහා මිනිසාට ඇතුළු හැකියාව තියෙනවා ආහාර දාම ඔස්සේ. ඉතින් මේක තමයි මම මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මම මෙතන පෙන්ලා තියෙනවා කෝල් plant එකක්. මේ කෝල් වල ගල්ලංගුඩු වලත් යම්තාක් දුරට මේ රසදිය කියන එක අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හරහත් අපිට රසදිය එකතු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ අපිට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිනිසුන්ට මේ රසදිය එකතු වෙන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි වෘත්තිය කියන එක. සමහරුන් මේ රසදිය නිදහස් වන කර්මාන්ත ශාලාවල එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට්ම මේ රසදිය සමග ගැටෙන කර්මාන්තවල නියැලෙනවා. ඒ හරහා ඔවුන්ට රසදිය තමයිට ශරීරගත වීම හැකියාවක් තියෙනවා. බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි මේ රසදියත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට රිචුවල්ස් එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැතුව අපි ඔය විවිධ වන්දනා කටයුතු ඒවා මේවා කරන ගමන් අපි මුහුණේ විවිධ ආලේපන ගා ගන්නවා. විවිධ පේන්ට්ස් වර්ග අපි ගා ගන්නවා. ඉතින් මේවා හරහත් රසදිය ශරීරගත වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳම උදාහරණයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන සමහර කොස්මටික්ස් මේ කොස්මටික්ස් වලත් රසදිය අඩංගු වෙලා තියෙන. එහෙනම් බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ අපි හැම සුදු කරගන්න එක එක දේවල් වලට අපි විවිධ දේවල් ආලේප කරන අපේ ශරීරේ. ඉතින් මේ වගේ පාවිච්චි කරනකොට යම් තාද්දුවට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ රසදිය අඩංගුයිද කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ මේ රසදිය ගත්තහම බලන්න මිනිසුන්ට මේ රසදිය වලින් ඇතිවන බලපෑම. මේ බලන්න ගොඩක් වෙලාවට මිනිසුන්ගේ මොළයට ඊට පස්සේ ස්නායු පද්ධතියට ඒ වගේම හදවත අක්මාව සහ අපේ කිඩ්නි මේ වගේ ශරීරයේ විවිධ අවයවයන් වලට මේකෙන් හානි සිද්ධ වෙනවා. අපේ ස්කින් එකේ ඉඳන් ගත්තම අභ්‍යන්තර අවයව සෑම එකකට මේ රසදිය වලට විවිධ බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ රසදිය වල බලපෑම් ඇති වෙච්ච ෆොටෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඡායාරූපයක්. ඒක බලාගන්න පුළුවන් මොන තරම් බලපෑමක් මේ රසදිය වලින් ඇති කරනවද කියලා මිනිසාට. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට බලාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ රසදිය ෆුඩ් චේන් හරහා කොහොමද මිනිසා දක්වා ඉහළ ඉහළ කොටස් දක්වා ආහාර දාමයක ඉහළ කොටස් දක්වා මේක පැමිණෙන්නේ කියලා. ගොඩක් මේ පිළිබඳ කෙල්ලා තියෙන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ගැන බලපුහම එහෙමටම විශාල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රමාණයක් මේ රසදිය භාවිතා කරලා විදුලි උත්පාදනය ගැන හොයාගෙන නැහැ එහෙම කෙඩලා නැහැ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඒම තියෙන්නේ එතකොට මේ මම එකෙන් එකක් තෝරගත්තා මේ වීඩියෝ එකට යොදාගන්න අවශ්‍ය නිසා මේක මැකනිකල් එනජි හාවස්ටිං යසිංහ liquid metal vortex magneto hydro dynamic generator මේ මැග්නටෝ හයිඩෝ ඩයිනමික් ජෙනරේට කියන එක තමයි එම නැත්තං චුම්බක ශේෂත්‍රයක් භාවිතා කළ ඒ චුම්බක ශේෂත්‍රය වටා ඕ චුම්බක ශේෂත්‍රය තුළ මෙටල් එකක් කියන අපි හෙම නැත්තං ලෝහයක් චලනය වෙන්ඩ අවස්ථාව ලබා දුන්න හම විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙන අපි මේකට කියන ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලය කියලා ති මේක උපයෝගී කරගෙන මේ සංසිද්ධිය උපයෝගී කරගෙන තමයි ගොඩක් කලාවට මේ මේ රසදිය භාවිතයෙන් විදුලි උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන්නේ ඊට පස්සේ මේ මට හම්බුණ දෙවනි ආටිකල් එක ඒකෙත් ඒ වගේම කතාවක් කියන්නේ විවිධ මොඩිෆිකේෂන්ස් එක්ක කොහොමද මේ ද්‍රවයක් භාවිතා කළා ද්‍රව ලෝහයක් මෙතන ගැලිස්ටන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද විදුලිය උත්පාදනය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ලින්ක්ස් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ YouTube වීඩියෝ එක බැලුවත් ඔයගලන්ට රසදියවල විකාශනය කොහොමද කාර්මීකරණයත් එක්ක ඉස්සරහට ආවේ කියන එක මේ සියල්ල බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලින්ක් එකෙන් ගියොත්. ඊට පස්සේ දැන් අද ලෝකේ ගොඩාක් කලාවට විදුලි උත්පාදනයට විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් කලාට අපි කතා කරන සෝලර් එනර්ජි එක ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රෝ පවර් මේ වගේ විවිධ දේවල්. නමුත් මේ මිනිසාගේ චලනයන් උපයෝගී කරගෙන යම්තාක් දුරට විදුලිය නිෂ්පාදනය කර හැකිද කියන එකට විවිධ පර්යේෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කලාවට අපි පාවිච්චි කරන සපත්තු. එතකොට අපි ඇවිදිනකොට අපේ ඇගෙන් නිකුත්තන එනර්ජි එකේ චාලක ශක්තිය කොහොමද විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ කියන එක ගැන පර්යේෂණ ගොඩක් කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ රූපේ මම දක්වලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපේ සපත්තු වලට මේ ජෙනරේටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා විදුලි උත්පාදනය කරගෙන ෆෝන් එකක් charge කරගන්න ඊට පස්සේ අපි පළඳින device වලට අවශ්‍ය එනර්ජි එක එහෙම නැත්නම් බැටරි එකක් charge කරගන්න කොහොමද අපේ movements වල තියෙන එනර්ජි use කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන මම රූප දෙක දාලා තියෙනවා පළවෙනි රූපේ තියෙන ගැලිස්ටන් දෙවෙනි රූපේ තියෙන්නේ මර්කරි ඊට පස්සේ මම අර කිව්ව පර්යේෂණයට අනුව බලන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා ප්‍රෙෂර් ඩ්‍රොප් එක එහෙම නැත්නම් මේ උපකරණය ඇතුලේ සිදුවෙන පීඩන වෙනසත් එක්ක කොහොමද ලෝඩ් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට පීඩන වෙනස වැඩි වෙනකොට ලෝඩ් පවර් එක වොට් වලින් වැඩිවීමක් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එකේ වැඩිවීමකුත් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෝටෙක්ස් එක දැන් මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් හරහා ලෝහයක් චලනය වෙන්න ඕනේ. මේ චලනය වන වේගය අනුව තමයි මේ විද්‍යුත්ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ. ඉතින් චලනය වන වේගය වැඩි වෙනකොට ඔයගලන් පේනවා මෙතන විද්‍යුත්ගාමක බලය. එහෙම නැත්නම් ජෙනරේට් වෙන වෝල්ටේජ් එකේ වැඩිවීමක් පෙන්වම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ භාවිතා කරන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනකොටත් වෝල්ටේජ් එකේ වැඩිවීමක් පෙන්වම් කරලා තියෙනවා. මේ ඔගොල්ලො දකින්නේ මේ පර්යේෂණයට භාවිතා කරන්න ලද ඇටවුම ඔගලන් පේනවා මෙතන විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා දාලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක වටා මේක සම්පූර්ණ මේ ඇටවුම හරහා ඔගලන් බලාගන්න පුළුවන් මෙතන මැග්නටික් ෆිල් එකක් එහෙම නැත්තන් චුම්භක ශේෂත්‍රයක් යොදවල තියෙනවා මේක හරහා තමයි මේ අපි පාවිච්චි කරන මැටල් ලික්විඩ් මැටල් එක එමනැත්තං ද්‍රව ලෝහය චලනයවීම සිදුවන්නේ. ඉටවස මෙතන ගොඩක් කලාට අපිට කතා කරන්න සිද්ධනවා ලොරන්ස් ලොරන්ස් ෆෝස් කියන එක එකන්නේ අපිට මේ මුලින්ම මෙයාව ස්පින් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන ලෝහය ද්‍රව ලෝහය ස්පින් කරගන්නවන එහෙම තමයි යාගේ චලනය අපිට පෙන්නුම් කරන්න චලනයක් ඇති කරන්න වෙන්න එතකොට ඒකට අපිට මුලින් කරන්ට එකක් දෙන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ඒක පවත්තගෙන යන්න ෆ්ලුයිඩ් එක මෝෂන් එක තියාගන්න අපිට ප්‍රශ ෆෝස් එකක් දෙන්න වෙන ඉතින් මේ දෙකේම බලපෑම ඇසුරෙන් තමයි ලොරන්ස් ෆෝස් එකක් ඩිවලොප් වෙන්න මෙතන්න ඊට පස්සේ ඒ හරහා අවුට්පුට් පව එකක් ජෙනරේට් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි මේ රසදිය පාවිච්චි කරනවා නම් විදුලි උත්පාදනය කරන්න මොන තරන්දුරට මේක කොස්ට ෆෙක්ටව්ද කියන එක ගැන විමසල බැලීමක් සිදු කරන්න ඕනේ ඉතින් බලපුවම් මේ රසදිය ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගන්න තියෙන ෆ්ලාස්ක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රිටිෂ් යුනිට් එක මේ රසදිය මනින. එතකොට ෆ්ලාස්ක් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රසදිය කිලෝ 34ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ රසදිය වල ඝනත්වයට සාපේක්ෂව බැලුවොත් මෙතන ලීටර් 2.5ක් විතර රසදිය අඩංගු වෙනවා. එතකොට මේ රසදිය වල ප්‍රයිස් එක වර්ල්ඩ් මාකට් එකේ වෙනස් වුණ විදිය මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා තියෙනවා කාලයත් එක්ක. තරගලන් බලාගන්න පුළ මෑත කාලීනව රසදේවල් ප්‍රයිස් එක ෆ්ලාස්ක එකක අඩුවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ආසන් වශයෙන් ඩොලස් දාහක් එද්දස් දෙසියක් අතර ප්‍රමාණයකට. නමුත් මේක ඊට වඩා වැඩි අගයන් වලට යන අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. ඉතින් මොන විදිහට මේක පාවිච්චි කරලා විදුලි උත්පාදනය කරන්න ගියත් මේ වගේ කොස්ට් එකක් US ඩොලර්ස් 1200ක් විතර ලීටර් 2කමාරකට රසදිය අපිට පාවිච්චි කරලා මොනතරම් ප්‍රමාණයක් විදුලිය නිපදව ගන්න පුළුවන්ද? ඒකට යන cost එක අපිට effective අපිට ඒක අපව earn කරගන්න පුළුවන්ද? මේක නිෂ්පාදනයක් විදිහට කරද්දී අපි හයිඩ්‍රෝ පවර් වලත් අපි එහෙම කරනවානේ. ඉතින් මෙතන ඒක කොච්චර මිනිසුන්ට වාසිදායකද කියන එක පිළිබඳ පොඩි කල්පනා කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් අද පවතින US ඩොලර් එකේ price එකත් එක්ක මේ US ඩොලර් 1100ක් වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ 4කට වගේ ආසන්න මුදලක්. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මම මෙතන පෙන්ලා තියෙනවා කෝල් කෝල් වලට කොහොමද අද පවතින මාකට් එක කියලා. ඒක බැලුවොත් එහෙම පේන ඕගලන්ට ටොන් එකක් US ඩොලර්ස් 380ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ cost එක නිකමට calculate කරලා බැලුවොත් මෙතන ඇත්තම ගොඩක් data මම සලකලා නැහැ. just මම මේක පොඩි calculation එකක් කරලා බැලුවේ මේකේ යම්කිසි feasibility එකක් සරල අදහසක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මම මේකට බේස් කරගන්නේ කිලෝ 34ක් මර්කරි වලට සාපේක්ෂව අනෙකුත් අපි දැනට පාවිච්චි කරන ඩීසල් සහ කෝල් පවර් වලට යන කොස්ට් එක තමයි මම මෙතන කැල්කියුලේට් කරේ. මෑස් බේස් කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා තියෙන්නේ. මේක හරියටම ඇකියුරේට් නෑ. ඒක මීට වඩා ඒ කියන්නේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් තව ස්ටඩි කරලා මේකේ ලොකු feasibility analysis එකක් කරලා කෙනෙක්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා අද සමාජයේට. තවට මෙතන මම සලකලා තියෙනවා කිලෝ තිස් හතරක් මකරි අපි පර්චේස් කරුණ එකන් ලක්ෂ හතරක වගේ මුදලකට පර්චේස් කරොත් අපිට එතන කොස්ටක විතරක් යනවනේ ලක්ෂ හතරක් එතවට මම් බලනවා කිලෝ තිස් හතරක් කෝල් ගත්තොත් අපිට යන ප්‍රයිස් එක බොහොම සුළු මුදලක් රුපියල් පහලවක් ඉස්සක් වගේ මුදලක් තමයි යන්න එතකොට අපි බැලුවොත් ඩීසල් කිලෝ 34ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ඩීසල් වල අපි දන්නවා ඩෙන්සිටි එක 0.85 වගේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් ලීටර් සාමාන්‍යයෙන් 40ක්. ඩීසල් කිලෝ 34ක් කියන්නේ ලීටර් වලින් ගත්තොත් 40ක්. එතකොට ඒ වගේ එකකට අපිට යන ප්‍රයිස් එක 18500ක් වගේ අද තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. එහෙම බලලා කිලෝ 34ක් මර්කරි වලින් හදන්න පුළුවන් එනර්ජි එක කොච්චරද කියන එක questionable. අන්න එතන තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. නමුත් අපි දන්නවා මේ දීලා තියෙන ෆිගර්ස්ුත් එක්ක කෝල් 34ක් බර්න් කරලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝවොට් අවර්ස් 272ක විතර පවර් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩීසලුත් කිලෝ 34ක් බර්න් කරොත් අපිට ආසන්නව 408ක් කිලෝවොට් අවර්ස් එනර්ජි එකක් ඩිවලොප් කරගන්න පුළුවන්. හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අර රසදියවල තියෙන පාරිසරික සහ මිනිසාට සත්වයින්ට ශාකවලට එතොට ආහාර දාමවලට මේ තියෙන බලපෑම එතකොට මේක සස්ටේනබිලිටිය කොච්චරද කියන එක ක්වෙස්චනබල් ඒවා මෙතන අපි කොස්ට එකට කන්සිඩ කරලා නැහැ තොටේ හැම එකක්ම මේක ලයිෆ් සයිකල් එකත් එක්ක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් කොහොමද මේ රසදිය භාවිතා කරලා එනර්ජි හදන්න තියෙන හැකියාව ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවද නැද්ද කියනෙක් ගැන නිවැරදි ස්ටිමේෂන් එකට අපිට එන්ඩ පුළුවන්. නමුත් දැනට තියෙන තත්ත්වය උඩ මේ උග්‍ර විෂ ද්‍රවතත්වයේ පවතින ඒවගේම වාශ්පශීලි මේ ද්‍රව මකරි භාවිතයට ගැනීම ඉතාම හානිදායකයි අද සමාජයේ අපි සාමාන්‍ය මර්කරි පාවිච්චි කරනවට විද්‍යාගාරක වුණත් අපි ඒකට අවශ්‍ය සේෆ්ටි මෙෂර්ස් ආරක්ෂණ උපායමාර්ග සියල්ල ගන්න ඕනේ මේ වගේ ලෝහයක් එක්ක වැඩ කරනකොට මොකද ඒක තියෙන උග්‍ර විෂදායක තත්ත්වය නිසා එවැනි දෙයක් අපිට සමාජයේ නිකරුණේ භාවිතා කිරීම හැකියාවක් කොහෙත්ම නෑ ඒ නිසා මේ සියල්ල කැටි කරලා ගත්තාම මගේ අදහස නම් මේක ගොඩක් හොඳ ෆීසිබල් දෙයක් නෙවෙයි ඒ වගේම පාරිසරික සහ මිනිසු සත්වය මේ සියලු දෙනා ගැනම සලකල බලනවට සස්ටේනබල් කියලා කියන්න හැකියාව නැහැ මගේ මතයට අනුව ඉතින් මේ ගැන විවිධ මත සමාජය ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ඇනලිසිස් එකක් කරලා මේ වගේ තව කෙනෙක්ට මීට වඩා හොඳට ඇනලයිස් කරලා මේක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් වටිනා මේ සමාජයේ දැනුවත් කරන්න.